Всем привет! Вы находитесь на канале Яковлев Life. и сейчас вы будете смотреть видеоролик, который был снят в 2020 году. Данный видеоролик был удален ютубом за нарушение э, прав сообщества. И несмотря на это, я решил его доделать, данный видеоролик, и перезалить на свой канал. Прошу вас поддержать данный видеоролик лайком, написать комментарий под видео, а, сделать репост в соцсети. И кто хочет помочь моему каналу а, финансово или как каким-то другим способом, все ссылочки будут в описании. А ты, ты издеваешься со мной? Давай выходи отсюда, давай выходи. Давай выходи, я тебе сказал! Выходи! Выходи, я тебе сказал! Блин! Издевайся со мной! Я тебе сказал! Здесь выходи! Со мной издевайся! Давай, выходи отсюда! Уходи! Со мной! Уходи! Чего? числа до 20 до 25 06 20 26 число. Крыши против. Крыши против. Общественная организация Крыши против а город Санкт-Петербург. Кто? Общественная организация Круглосуточной работы. Двадцать четвертое, ноль седьмое, двадцатое. Я первый раз государственный человек, такой спортивной формы работаю. А в какой я должен быть? человек должен быть нормальный, нормальный? адекватный. А я одежда. что, неадекватный? Ну, адекватный просто шорт, я думаю, а что? У нас свободная форма одежды, общественная организация, а, свободная форма одежды. Конечно. Так вы можете прокомментировать, почему у вас продаются просроченные продукты от 24 на 7 20 Дата изготовления 9 3 17 Срок годности 12 месяцев. Сейчас уже 20 год. Ты какой языком понимать? Я это языком скажу. Подожди, ты клиента обслужим, потом поболтаем. Нет, лучше, наверное, сотрудников полиции вызвать. Наверное, я да? не, не надо, полиция не... Лучше магазин закройте и разберитесь с просроченными вот, продуктами. подожди, ты я говорю, да? Ты какой языком понимаешь? Сначала ваше это доставлено, покажи мне. Удостоверение, а как да. оно должно выглядеть? Ваше удостоверение покажи. У покупателя мне. как должно быть удостоверение? Какой выглядеть? покупатель? Обычно. Ты, ты снимаешь это, ты не, не имеет права меня снимать. Да? снимать. Да. По Конституции Российской Федерации 29 статье ты пункта клиент, 4 ты имею клиент право. или потребитель? Какой? Скажи мне, пожалуйста. Я, я и клиент, и потребитель. Ага. А клиентам, вот извините, положи сюда, я пробьем потом. И потом, если ты потребитель, должен, например, документ показывать. Какой? потребитель, потребитель ага. какой вам должен удостоверение показать? Удостоверение должен быть человек, а это контора. Вы у всех людей спрашиваете удостоверение личности? Не, не всех людей, я удостоверение Или только показываю. выборочно? Уберите камеру, пожалуйста. Камера не уберется, потому что здесь, наруш... здесь идет административное Уберите, правонарушение Российской Федерации. Ты клиент или поверитель? Реализация Объясните, просроченных продуктов на, много срок, на большой срок годности. Молодой человек, объясните. Вы лучше ну, закройте магазин и разберитесь с просроченными продуктами. А ты кто вообще? Можно объяснить? Я уже представился, кто я. А, давай до остальных показать. Продукт вот этот. Истек аж. Зачем? 9, 8, 18 году. А, малышок, что надо тебе? Можно объяснить, пожалуйста? Что мне нужно от вас? Да. А, утилизация, утилизация просроченных продуктов, которые сейчас найдут. Все, все, что мне от вас нужно. Вы согласны с этим? Да. Еще дальше. Все, больше ничего. Все, что а я сейчас буду сейчас... Тогда, если так хочется... Э, я поч... представился Нет, вам. Подождите, Вы да. подошли ко мне, я Нет, вам представился. Подождите, пожалуйста. Вот если вот это хотел, надо по-человечески объяснить, да? Не надо именно? снимать, не надо вот я обязательно есть, должен это фиксировать. Нет, это, потому знаете, что это пойдет в Роспотребнадзор. Немножко Что значит неприятно? А вы знаете, неприятно. вот понимаете, э, э, вот это я вот понимаю, неприятно, когда вы продаете с 18 -го года просроченный продукт. Я, я прекрасно на понимаю, два года. надо просто это просто... Вот это неприятно. бывает этот человек А камера? Забыл. Камера, ага. это наоборот, это приятно. Ага. А приятно, да, это клетки, А вот это с 18 -го года просроченный а, продукт, вообще... вот это неприятно. Молодой человек. Сейчас, я сейчас соберу, я сейчас выставлю вот сюда вот э, просроченные продукты, которые я сейчас найду. Я положу это Нет, это должно утилизироваться. Это должно вскрыться. Молодой человек, пожалуйста. Для того, чтобы я через полчаса не пришел, прошу. этот товар не попал на прилавок. Это не будет, давай очень Я прошу. не уверен, потому и что на два года уже просроченные продукты. Не мучиться, пожалуйста общественное место. Это общественное место. Нервы дают, блин, я буду... Ты, это общественное ограничение хочется, по времени да? в магазинах есть? Какой? У меня туалет надо сейчас зайти выйти, я здесь в закрою магазин. Я не могу выйти. А как не могу? Че, блядь, я здесь... Матом не ругайтесь. Я матом не ругаюсь, а ты что, так что понимаешь. да. С чего вдруг? А? С чего вдруг? У будет тебя плохо, плохо будет, да? Почему? Я говорю просто. Почему? Ну, потому. Вы сейчас угрожаете мне? Я ничего не угрожаю. Вы сейчас понимаете, что на видеокамеру сейчас угрожает? А, ну что видеокамера? У нас тоже 4 видео. оскорбляет, ты просто не слышишь. Мне нужно вот это вот все, открыть нужно все. Не, ну, что хочу? Я, я, хочу, я хочу посмотреть. А ты, твою ты издеваешься со мной? Давай выходи отсюда, давай выходи. Давай выходи, я тебе сказал! Выходи! Выходи, я тебе сказал! Издевайся со мной, я тебе сказал! Здесь выходи! Ты со мной издевайся! Давай выходи отсюда! Выходи! Со мной! Выходи! Хочу, Открывай сюда. Сейчас меня давай Сотрудников полиции вызвать, что ли? Иди нахуй отсюда, блин. Сотрудников полиции вызвать? Сейчас вызову. Иди нахуй, ты Сейчас вызову. Ты уголовку заработал себе, слышишь? Что еще раз? Не снимай меня. Твоя камера сейчас разобьет. Она деньги стоит. Надеюсь, ваш магазин закроется. Второе, седьмое, двадцатое. Седьмое, да, там. Два-три дня там прослушался. Это без разницы. Два-три дня или неделю. Алло. Здравствуйте. Да. И ну, вы доступ-то им э, организовали? Организовали, да, да, сейчас это. Сейчас... Вот еще продукт. Там еще целая партия стоит. Вот еще. Вот, смотрите. Не сняли, семья это? Вот у вас еще стоит продукт. 6.06.20. Еще один. Вот, если вы мне сейчас найдете на этой упаковке дату производства и, да, и э, срок годности, я вам поставлю лайк. 25.06.20. На месяц просрочен продукт. 25.06.20. Звонок поступал в 112 по поводу нападения. В общем, сходил, я сейчас написал заявление на этого человека, который на меня напал, применив ко мне физическую силу в магазине. УСП у меня есть. Надеюсь, его привлекут к уголовной ответственности за нападение.